বহি লওক বহি দে না এই কেমেৰা বহি লওক এই তেৰিকা দাদা আপোনাৰ security black sir sir sir sir sir sir এই চিকিউৰিটি গুচক না বাইদেউ বাইদেউ অলপ গুচি যাওক কেমেৰাটো ল'ব না বাইদেউ ভণ্টি অলপ চাই দিয়ে না ভণ্টি ফাগলৈ যায় লৈ লওক 2박을 해주세요 아 일리야 맥주 한입 마음이 좋다 হয় হেৰি পঠিছোঁ ए सुनीता आप मिला लो यार ये देखो पकड़ के फोटो खींच रहे हैं सर मान ऐसा वो नहीं देखी उसका तो खींच लेगा हम बात कर लेंगे हमें इससे पूछा दे Thank সময়তকৈ আগত আমি শেষ কৰিব পাৰিম কভিড নাথাকিলে আৰু ছমাহ আগত আমি সাংবাদিকের আরে ভাই অকনমান কেউ কৈছে দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে এই পুৰণীয়া সেইটো মানে আৰু যি ধৰণে লাগিব বাইদেউ কিয় আহিছে আমি নাহিলে নহ'ব নহয় আমি নাহিলে নহ'ব নহয় Gracias. lập thể được lo luôn chưa Ini không Aku coba, aku coba. قريب زي شوية يا عم Thank you. আমি আগত গৈ পাৰিছোঁ ইফালে এনেকুৱা নামি হ'ল মিটিঙৰ हमारा नेता कैसा होगा জানি পাগল পেমেন্ট অসম্ভব বলে Hey dosto, welcome to my hello 何後ね。あのコ এই ইমান ভিৰ ন Hello, Jared. How are you? ये रॉक बिना ये पेंडुल क्या लिखेगा हाँ 예, 밤에 가니까 이제 내가 지금 이제 바로 그래서 지금은 खाने का होता जरा कुछ नहीं तो तो नहीं खाया वो बंद कर क्या करवाइए तो तो तंग तंग हो <laughs> Yeah. के मुताबिक सैल्यूट होगी कैमरा थमते होने हाँ, से हाँ, 蹲着啊